bem, vai se melhor. Se cura, porra! Que é isso, cara? Eu ia pegar tipo Ezinho e depois ah. dar um tap. Boa. Olha. Stage menos 74 prêmio. Come! Esse é cara. Spike is B. Não, não. Você... 95 dela. Mais um, mais aqui. Tá. Boa, tá avançando aqui, avançando. Boa. Jesus Christ. Yeah, boy, it's crispy, bro. Like, subscribe? Uh, question mark? Oh, don't hear me. Yeah. Chamei atenção. Em cima. Boa, moleque. goes. Oh. Ali não, Tuti. Dois meio. LOL. The guy won me so bad that he died for it. Nice try, bro. Base. Olha o CT aí, mano. always what I take it. Merda. Left, cross. Cross, cross, cross. Ele na gaiva. Tô lançando base. Né? Peguei tá. Dois lá, dois lá, dois lá. Tem um metal. Tem bomba. Metal. É muito bom, viado. Você viu? Dando meio. Ok. Vou esperar minha coisa legal. Tem orb não? Tem um costas e Chamber. Agora, Agora tem. tem. O jet. Vou pegar. Cuidado. Ah, você caiu. Peguei, peguei. A gente tá indo jogar na Bomb, atrás de bomba. Caralho. Tá bom, não, vou jogar com vocês. Bota pra Deixa eu Não saiu em You were barely working.